Mi smo ljudi i kao ljudi imamo razne potrebe. Mi smo ljudi, kao ljudi imamo razne želje. Mi smo ljudi i kao ljudi imamo razne snove. Put do ostvarenja istih je jako težak i mnogo stvari treba da se žrtvoje zarad istih. A koliko nas je spremno na takav korak? Koliko vas nije zadovoljno sobstvenim životom? Koliko vas razmišlja da uradi nešto po tom pitanju? Pređi sa reči na delo. Iz sna u javu, iz mašte u realnost. Borba sa samim sobom je najteža, ali je pobjeda moguća i ja verujem u vas. Ako sam ja uspeo da pobedim, možeš i ti. Uradi to sada, da čini korak. Ovo je moj. Živi sam. Ćao drugari, nadam se da vam se svidjelo ovo što sam uradio. Ako jeste, slobodno lajkujte dole ili se subscribeujte za neke novosti, delite svojim drugarima, pišite pozitivne i negativne komentari, ja ću vam biti veoma zahvalan. Hvala!